बिसमीम अल्लाम मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाजिन आज हम मौजूद हैं लाइट हाउस लंडा बाज़ार में जहां पे जूते बाहर के इंपॉर्टेंट शूज़ बाहर आपको यहां से मिलेंगे इसके अलावा और भी बाहर से बहुत चीज़ें बाहर हैं उनका भी हम आपको विजिट करेंगे लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ का विजिट कर लेते हैं आइए बात कर लेते हैं जनाब मैं लेट हाउस के दुकानदार हूँ ठीक है और अपना मेन लाइट हाउस भी इर्द गिर्द में कोई उसके अलावा मशहूर जगह है नहीं मेरा तो इसी में शॉप है ठीक है ऊपर भी वगैरह भी शॉप वगैरह है ना ऊपर भी आ, हाँ, है लेकिन मेरा अकेला ये शॉप अच्छा ठीक चले हमें कोई अच्छे से शूज़ दिखाएँ कोई मुझे रेट भी मुझे बताए खान साहब आइए शूज़ दिखा मतलब कोई अच्छे वाले जैसे ये शूज़ है ना निकाल के ना थोड़ा सा निकाल के अच्छे से दिखाइए ये कितने का शूज़ खान साहब इसके पंद्रह सौ रुपये दोस्त पंद्रह सौ रुपये ठीक है मुनासिब हैं कमी बेशी है इनमें सौ डेढ़ सौ आगे पीछे कर सकता लेकिन इसके और मस्जिद अच्छा। तो ये भी दिखाएगा सर हाँ, ये शूज़ ये कितने खान साहब इसके बारह सौ रुपये दोस्त फाइनल बारह सौ रुपये जी ठीक है और दिखाइए कौन से दिखा रहे हैं आप अंदर दिखाएं अंदर भी है कोई शूज़ वगैरह ये है अंदर भी लगे हुए बहुत सारा भाई अंदर चलते हैं कल ये दिखाइए नहीं ये तो सैंडल है ना ये ब्लैक वाला ठीक है ये कितने का खान साहब इसका थाउजेंड है एक हज़ार रुपये ये पे प्योर लेदर मिले सारा जी है लेदर के उसका पेट्रोल भी लेदर के बना हुए ठीक है अच्छा। ये ये सैंडल है सैंडल के बारह सौ बारह सौ रुपये ठीक है क्योंकि चीज़ है मजबूत होता है इम्पोर्टेंट चीज़ है बाहर अच्छा और ये सैंडल कितने का है इसका चौदह सौ चौदह सौ रुपये ब्रांडेड है हाँ सही है ठीक है ठीक है ठीक है ये बारह सौ रुपये बारह सौ रुपये की जी रबर में ये रबर जी, जी ये रबर में बारह सौ रुपये की नाजिन ये बहुत ही फिश स्टाइल में है बहुत ही कंफर्टेबल है ठीक है बारह सौ कमी पेशी है या बारह सौ फिक्स ही है नहीं है कुछ सौ पचास रुपये सौ पचास कम हो जाएगा ठीक है अच्छा और कौन सी आपके पास कोई बेहतरीन हमारे पास सब ब्रांड ही है और सब ओरिजिनल शूज़ है ठीक है हाँ और हम लोग को देख के पीस छांड कहलाते हैं हमारे जर्मनी इटली से आते हैं या अगर शॉपिंग मॉल से लेगा ना जैसा हाइपर स्टार या गवर्नमेंट सेंटर से तो यहाँ कम से कम चार पाँच हज़ार से कम नहीं मिलेगा और यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे छः सौ रुपये सही सही सही अच्छा ये है ये वाले शूज़ देखो देखते हैं ये चार हज़ार रुपये का चार ये है रिबोक का ओरिजिनल ब्रांड का ओरिजिनल रिबोक तो है हाँ ओरिजिनल रिबोक का ये तकरीबन बड़े दुकान में छब्बीस से पच्चीस हज़ार रुपये का एक पीस रिबोक है हाँ अच्छा यहाँ मतलब पर बिल्कुल फ्रेश है ये बिल्कुल फ्रेश पीस है हम्म। कितने के दे रहे चार हज़ार रुपये चार हज़ार रुपये ये है वो बताइए ये कितने का ये तीन हज़ार का फाइनल तीन हज़ार का इसमें भी कभी बेची है इसमें भी है कुछ गुंजाइश हो जाता है थोड़ी बहुत ये, ये नाइकी का है नाइकी का अच्छा है जी हाँ। कितने का ये ये पच्चीस सौ रुपये का है चीज़ें आपके पास अच्छी क्वालिटी की हैं अच्छी तो अच्छी है मेरे पास ठीक है और दिखाइए कुछ और ये है टिम्बरलैंड के चंबरलैंड है कितने का का यहाँ तीन हज़ार रुपये का बड़े दुकान में तकरीबन ये बाईस से तेईस हज़ार रुपये का शो हो जी चीज़ भी अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी है कितनी का ये वैसे तीन हज़ार रुपये का यहाँ पर ठीक है और क्या दिखा रहे हैं हम और ये हमारे पास लेडीज़ में लॉन्ग शूज़ जो होते हैं ना ये हम्म। आ, ये इधर मिल जाएंगे आपको हज़ार रुपये का और ये भी बड़े दुकान में तकरीबन छः से सात हज़ार पीस है इसमें भी कमी पेशी है इसमें भी है इसमें भी अच्छा, है गुंजाइश होंगे सब में ठीक है ठीक है और कुछ खास वैसी कोई चीज़ ये है ब्रॉक्स के ब्रॉक्स ओरिजिनल ब्रॉक्स है ये नहीं ब्रॉक्स ये कितने का ये यहाँ पे तीन हज़ार रुपये का तीन हज़ार रुपये का लीजिएगा ये और ये सैंडल ये सैंडल है तीन हज़ार रुपये का हुआ है मौसम से बिल्कुल फ्रेश है आपके पास सब बिल्कुल साफ साफ पीस है हमारे पास सब ब्रांड हाँ, के अभी तो, तो बिल्कुल फ्रेश ही नज़र आ रहा है मेरे को आ, हाँ, ये है ये भी सैंडल ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है लाइट ये भी ओरिजिनल है ये कितने है ये दो हज़ार रुपये देखो हाँ सही अच्छा और कोई खास ऐसी कोई पड़ेगा आपके पास भी ठीक है ये बच्चों के ये वाइट वाले ये भी है ये नाइकी का है नाइकी ओरिजिनल नाइकी है ना ओरिजिनल नाइकी का है ये भी नाइकी का है ये कितने का ये वाला पच्चीस सौ रुपये पच्चीस ये दो हज़ार रुपये का हम्म, सही ये भी अच्छा है चलें बाहर एक दो थोड़ा रिव्यू लेने हैं ठीक है हाँ तो बहुत शुक्रिया अपना नाम बता दें क्या हमारा नाम अब्दुल रजाक लोकेशन बता दीजिएगा किस जगह पे है आपकी दुकान लाइट हाउस लंडा बाज़ार बेसमेंट मार्केट ठीक है बहुत शुक्रिया वहाँ से थोड़ा सा नंबर दिखाओ आपका दुकान है ना जी जी मेरा नंबर बस बस को तो तो भी ले लेना नंबर भी इसे कर ले ताकि अच्छा ना कोई इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो खुद ही कर लेगा कोई तो थोड़ा भला वहाँ पर हाँ, अगर हमारे कोई चैनल के वजह रेफरेंस कोई आए तो कमी पेशी कर लेना कुछ ठीक है ना ज़रूर करेंगे बहुत बहुत अच्छा क्या नाम है आपका सॉरी दोबारा बताइएगा नंबर मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी ले मोबाइल नंबर दोबारा बताइएगा ji number mobile number number तो है ज़ीरो तीन सौ आठ चौबीस चौबीस चौरानवे आठ सौ सत्तावन के आठ सत्तावन बहुत शुक्रिया हाँ, बस मैं फिर रेट बता दीजिए कुछ चीज़ जो आपको सही लग रही है ना उनके रेट मुझे बताइएगा हाँ? हम्म। बताइए कितने कितने के दे रहे हैं आपका ब्लैंकेट इनके बारे में थोड़ा बताइए डबल बेड का डबल बेड का बताइए कितने कितने के दे रहे हैं कौन कौन से दिखाइएगा ये डबल बेड में इसमें सही ये बताइए कितने के ऊपर टॉप पर जो बड़ा ब्राउन वाला ये कितने का दे रहे हैं इसमें डबल बेड में मुख्तलिफ मुख्तलिफ वरायटी है ये कितने अलग अलग हाँ। तो हाँ बताइए ये कितने के दे रहे हैं सामने ये पड़े इसमें ये डबल बेड डबल पलाई के ये दो हज़ार रुपये के हैं दिखाएंगे ये कौन सा थोड़ा सा ऊपर निकाल के दिखाइए इसमें ये यूज़ में है है फ्रेश माल डबल पलाई का ठीक है और डबल बेड का है यूज़ में यूज़ में कितने का ये ये दो हज़ार का पड़ेगा दो हज़ार का अच्छा और दिखाइए मुख्तलिफ ये सिंगल बेड के हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ है सिंगल बेड वाले वो कितने का हाँ, है अठारह सौ रुपये का भी मुख्तलिफ है पंद्रह सौ का भी इसमें तो है और अलग अलग रेट है इसमें तो इसमें और अच्छी क्वालिटी में अगर लोगे तो मुख्तलिफ तीन हज़ार तक भी है साढ़े तीन तक भी है मोटा अच्छी क्वालिटी में ठीक है साफ माल दिखाएं कोई एक अच्छा सा पीस दिखाएं देख लो ये कितने का बिल्कुल न्यू पीस है बिल्कुल साढ़े तीन हज़ार रुपये का फ्रेश माल साढ़े तीन मुनासिब है या मुनासिब हो जाएंगे मुनासिब भी हो जाएगा इसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वालिटी है अलग अलग रेट है ठीक है हाँ। तो अपना नाम बता देगा दुकान का नाम भी बता देगा सोबर कारपेट है शॉप नंबर चार है लाइट हाउस और मोबाइल नंबर बताइएगा zero three zero seven two three three six two five zero ठीक है बहुत शुक्रिया ये ब्लैंकेट शॉप है बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे अच्छा कितने कितने का ब्लैंकेट है दिखाएंगे कोई दो तीन पीस दिखाओ यार ये ले लें माइक बताइए मुझे दो पीस निकाल के इधर लगा है हाथ पे रखो मसा ये करीब कर ना भाई बताया दो तीन पीस दिखाए मुझे अलग अलग ये कितने का है ये देखो तीन हज़ार रुपये इसके होते हैं तीन हज़ार रुपये ये डबल बेड है ना double bed double ply double ply सही है बाकी ये भी इससे थोड़े हेवी है ये उससे हेवी है उससे हेवी है सारे अलग अलग कितने कितने इनके कितने रेट हैं पाँच हज़ार साढ़े चार पाँच ये साढ़े चार का चार फाइनल है इसका अलग अलग है मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़